Kwa majina naitwa Eva Mcharo, ni mwenyeji wa Kilimanjaro, ila naishi Mwanza Sengerema. Nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa narudi Mwanza. Tulianza safari vizuri na ndege ya Precision kutoka Dar es Salaam. Tulivyofika ukanda wa Ziwa, hali ilikuwa sio nzuri, na ndege ilikuwa na ruti ya Bukoba alafu ndo twende Mwanza. Rubani alitutangazia kwamba hali ya hewa sio nzuri, na by then kulikuwa na wingu la mvua kulikuwa na ukungu sana, lakini kwa pia kulikuwa na mtikisiko ambapo ilibidi atafute njia ya jinsi ya, ku, ya kuweza ku, kulendi. Ilichukua muda kidogo almost alitangaza kama nusu saa hivi kabla ya tukio. Kwa hiyo tuli tulikuwa tunajua kwamba angeweza kumene hali ya hewa jinsi ya, ku, ya kulend. Ah, baada baada ya kutangaza vile, nusu saa ikapita bila taarifa yoyote. Kwa hiyo alisema anaendelea kuangalia jinsi ya, ku, ya kuweza kushuka ila nafikiri kwa ukungu ule ulikuwa, ilikuwa inaonekana ni giza, inawezekana alishindwa kuona akaweza kushuku, kutua kwenye maji, ila alijitahidi kufanya kuf, kufanya uwezekano wa kuweza ku, kuokoa ilipo naona iliposhindikana alishindwa kuongea lolote, na baadaye tuliona tulisikia kishindo, tayari tulikuwa kwenye maji na maji yakaanza yakawa yameingia ndani kwa kasi, na kwa vile ilikuwa imegonga ku upande wa mbele, yaani kichwa kilikuwa kimeshuka chini na nyuma kukawa kuko juu watu wa nyuma ndo tulikuwa na nafasi ya kuweza kujiokoa na kuokolewa. Baada ya, ya kishindo tulianza kutafuta kujiokoa. Maji tayari yalikuwa yako juu, yalikuwa yameshafika kifuani na baadaye yakawa yamefika tayari tunaanza kuyanywa. Kwa tulianza kupanda juu ya viti na kutafuta wapi pa kushika na bahati nzuri kulikuwa na ya hostess ambaye at least aliweza kukumbuka kwamba kuna mlango wa dharura aka akapata courage ya, ku, ya kufungua ule mlango wa dharura lakini wakati tuna, tunafungua wakati ana, amefungua mlango wa dharura bado wa, hatukuwa na alternative ya kuogelea kwa sababu tulikuwa mbali kidogo na na eneo la nchi kavu. Ikabidi wavuvi walikuwa wameshaona ile hali, wakiwa na mitumbu yao, wakasogea wakaja kutuokoa. Kwa hiyo wakawa wanatuvuta kutoka kwenye mlango ule na kutupakiza kwenye mitumbwi kutupeleka nchi kavu. Hiyo ndio ilikuwa hali halisi. Baada ya hapo, tuliletwa hospitali ya mkoa wa Bukoba kwa ajili ya kupewa huduma mpaka sasa. Namshukuru Mungu, manesi na madokta wametuhudumia vizuri sana, walitupa ushirikiano tangu jana mpaka leo. Kwa ambao hatuna hatukuumia sana, tunashukuru Mungu, maanake sio haikuwa kwa kwa uwezo wetu, lakini pia madokta wamejitahidi sana, tumepata huduma na sasa tunaendelea vizuri. Kwa sasa tumesharuhusiwa, tunatarajia kuondoka muda sio mrefu. Amin, ah, naitwa Felix Otieno, ni miongoni mwa abiria waliokumbana na ajali iliyotokea jana katika ndege iliyoanguka ikiwa inakaribia uwanja wa ndege. Ah, ajali ilivyotokea ilianguka majini ghafla, japo rubani walikuwa wameshatutaarifu kwamba baada ya dakika sita tunashuka uwanja wa ndege, lakini ndio hivyo ilitokea ghafla, akaangukia majini. Alivyoangukia majini, kwa hiyo katika hiyo kurupushani ya kuokolewa, baadhi yetu tukabahatika ku, kufikishwa katika hospitali hii ya mkoa wa Kagera na tukaendelea na huduma, lakini hali yetu sisi tu, tulioko hapo Hospitali tunaendelea vizuri kama unavyoona, karibia wote wameamka, wamechangamka kutokana na huduma tuliyopata jana, kwa tunashukuru. Mimi kwa upande wangu naona kama, kama kuna mambo mawili yalitokea pale. Niambia kwamba dakika sita tunashuka, hali ya hewa ilikuwa iridhishi lakini pia uliona kabisa ndege tunaelekea uwanja wa ndege, lakini ndege ilikuwa haijashusha miguu sasa tulikuwa tunajua kwamba tunashukaje uwanja wa ndege, miguu bado iko ndani. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu ambavyo vilikuwepo ambavyo rubani hakukuambia, ndio maana labda ilimpelekea kaamua kulishusha pale ziwani kuliko kama angefika angefika pale uwanja uwanjani. Sisi tulivyofika Mwanza tukapewa taarifa na wasaidizi wa rubani kwamba hali ya hewa kwa Mwanza sisi wenyewe tuliona sio nzuri, lakini wakasema tumewasiliana na Bukoba, wamesema hali ya hewa ni nzuri, tunaweza tukashuka. Tulivyo kuja tunakaribia, wakatutarifu kwamba bado dakika kumi tunashuka, tunatoa uwanja wa ndege, lakini tulivyokaribia tukaona dereva amekatiza, baada ya kuelekea uwanja wa ndege akatiza kuelekea Misenyi, tukaenda maeneo ya Katoma, akaenda mpaka Kiaka, lakini tukazunguka. Wakati tunazunguka, wakaenda kutupa taarifa kwamba hali ya hewa imebadilika sana, na kweli hata sisi tulikuwa tunaona kulikuwa na ukungu mzito, kulikuwa na mawingu mazito sana, na mvua ilikuwa imeanza kudondoka dondoka kidogo. Kwa hiyo hali ya hewa ilikuwa inatisha, hata sisi katupa wasiwasi. Kwa hiyo wakasema tutaendelea kuvumilia, tuone kama hali ya hewa ikitengamaa, tutaweza kushuka lakini hali ya hewa isipotengamaa tutarudi Mwanza. Kwa hiyo tukawa na hayo majibu mawili, tukazunguka, baadaye akakunja kaona, akarudi. Alivyorudi akaingilia kutokea Ketema, akaingilia maeneo ya Kimondo hapo, lakini badala ya kunyoka moja kwa moja tukaona kama anaelekea anaelekea Mleba, lakini baadaye akakunja kona. Alivyokunja kona, sasa tuzizi tukajua sasa tunakuja uwanja wa ndege, na hapo ndo tukapewa taarifa tena kwamba bado baada ya dakika sita tuna shuka uwanja wa ndege, lakini tuliokuwa madirishani kama mimi mimi niliona nikasa, muulize mwenzangu, tunashukaje uwanja wa ndege? Miguu iko ndani. Kwa hiyo lakini sasa tukanyamaze kimya, hakuna anayeongea. Baadaye ndio tuka tukaona ghafla binivu, kabla tujafika uwanja wa ndege, tulikuwa tunaona uwanja huo hapo, ndege ikashusha majini. Ilikuwa ni kitendo cha muda mfupi sana hata kuweza kujua ulitokaje inakuwa ni ngumu, lakini mimi ninachokumbuka, ukiniuliza kwamba baada ya ndege kuanguka niliona nini kwenye ndege, siwezi sikuona chochote tofauti na maji, kwa sababu sisi ni miongoni mwa watu tulikuwa tumekaa kwenye siti za mbele karibu na rubani. Kwa hiyo na ndege kama ilivyoangukia kichwa na ikapasuka, maji yakaingia moja kwa moja, lakini sasa kwa hiyo ilikuwa ni pale purukushani katika kujivuta kujivuta nikawa nashindwa, lakini nikagundua nika Mungu akaweza kunisaidia nikatoa mkanda. Nilivyotoa ule mkanda ndio nikaweza kupata sasa kuweza kusogea. Sasa nilipoanza kusogea nikaangalia, nikaona kuna upenyo, ndio nikapitia hapo. Nilipopitia naingia majini nik, nikanyanyua kichwa nikaogelea kidogo, lakini nikanyanyua kichwa nikaona kuna mgongo wa ndege bado uko nje. Kwa hiyo ndio nikakunja kona nikarudi kwenye mgongo wa ndege nikakaa hapo na baadaye ndio wavuvi hao wadogo wadogo wenye mitumbu ndio wakaanza kusogea kuja kusaidia watu na watu wengine kuweza kutoka kwenye kwenye ndege, lakini ambao hawakuweza kufanikiwa kutoka mle ndani walifariki. Kwa hiyo tu wale tu ambao waliweza kutoka nje ya ndege ndio waliweza ku, kuokolewa na ulivyokuwa unaona hata namna ya uokozi ilikuwa ilikuwa kama ilivyokuwa, tulikuwa tunasaidiwa na hao wavuvi au wadogo wadogo waliokuwa pembezoni mwa ziwa, wamekuja na mitumbwi yao, lakini kwamba kuna fosi yoyote ambayo ilitumika kuingia ndani kutoa watu kwa nguvu, hiyo fosi haikuwepo. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado inatakiwa tuweze kufanyia kazi, tuwe na tuwe na maandalizi mazuri zaidi kwa majanga ambayo yanaweza kutokea huko mbeleni. Ah, mi naitwa Richard Komba, nilikuwa nasafiri kutoka Dar es Salaam kuja Bukoba. Kwa hiyo Dar es Salaam tuliondoka kama saa saa kumi na mbili na dakika kumi, kumi na mbili na robo, kwa hiyo tulichelewa kidogo kuondoka. Kwa hiyo kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza hali ya, ya hewa ilikuwa ni nzuri, lakini wakati tumepita Mwanza tunakuja Bukoba hali ya hewa haikuwa nzuri. Kwa hiyo wakati tunakaribia kushuka Eh, ikaonekana hatuwezi kushuka wakati huo. Kwa hiyo rubani aka akalazimika kuzunguka, tumeenda mpaka huku maeneo ya Misenyi. Kwa hiyo na akatupa taarifa kwamba hali ya hewa sio nzuri, mvua inanyesha, kuna mawingu na tukua tunaona. Kwa hiyo akasema anajaribu kurudi tena, kama hali bado itakuwa hiyo, basi itabidi e, a, a, apeleke ndege Mwanza. Kwa hiyo basi tuka tukawa tunarudi kwa ajili ya kuja kutua. Kwa hiyo watu na tukatangaziwa kwamba baada ya muda mfupi tutatua, lakini bado hali ya hewa ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo tulikuwa tunashuka, lakini mtikisiko ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo baadaye nilijikuta tu tayari tuko kwenye maji. Kwa hiyo na baada ya kuwa kwenye maji e, maji yaliingia ndani ya ndege kiasi kwamba wale waliokaa mbele zaidi, maanake walikuwa tayari wameshafunikwa na maji mi nilikuwa siti ya nyuma ya mwisho kwa hiyo eh, na wenzangu tuliokuwa nyuma kwa hiyo tukawa na sisi tunahangaika lakini baadaye tulikuwa na mhudumu wa ndege alikuwa anajaribu na yeye kuhangaika kufungua mlango sasa sijajua kama alifanikiwa kufungua mlango yao nani basi tukajikuta tumeanza kutoka kwa hiyo tumetoka nje tukiwa pale nje hakukuwa na msaada wa haraka haraka kwamba kuna boti au chombo chochote kiko karibu cha kuweza kutuokoa. Kwa hiyo ilichukua muda kidogo mpaka kuweza ku, kuweza kutoka pale, na hata boti iliyokuja ilikuwa sio ile yenye yenye kutumia um, sijui ni ni nini, eh, ilikuwa natumia kasia. Kwa hiyo wakati tumeanza kuingia bado tukaanza tena kupata wasiwasi kwamba tunaweza kuzama kwa sababu ni watu wengi tulikuwa tunashuka. Kwa hiyo baadaye na na boti zingine zikawa zimefika ndio tukaweza kutoka.